para te adorar, Senhor. É que dobro os meus joelhos a teus pés, mais uma vez para te adorar, Senhor. É que dobro os meus joelhos pra te adorar, Senhor. É que dobro os meus joelhos a teus pés, mais uma vez pra te adorar.